دوره اشتراکچیان و هواداران یکی از محبوب ترین برنامه های ورزشی تلویزیون باهوریستان اوفرین طرف می افزاید بله حالا ما مهمان خوانندگانی مکتب رقم یکی نوحیه رودکی هستیم و نیت داریم بازی شاخوار تلویزیون اوفرین رو از اینجا برایتان پیشکش نماییم پذیرا باشید ҳоло иштирокчиёни мусобиқаи имрӯза омӯдаанд ки ҳунару маҳорати варзишии хешро ба мои шумо намоиш бидиҳанд биёед дӯстони азиз нахуст зери мавҷи кавкупиҳои шумо онҳоро ба майдон даъват мекунем ва баъдан бозиашонро тамошо мекунему ҳаловат мебарем нахуст дастаи фаррухро ба майдон мехонем марҳамат акнун дастаи баҳодурро пешвоз мегирем марҳамат дӯстони азиз читаро ки дидем дастҳо бо як чусту чулокӣ ва маҳорати баланди варзишӣ вориди майдон шуданд ҳо фурсат нрас аст ки салом паёми дастаро шунавем нахуст саломи дастаи фаррух садо медиҳад марҳамат аз дастаи фаррух ба дастаи боҳудур салом акнун саломи дастаи баҳодур садо медиҳад марҳамат دوستان عزیز همه طرف سلام پایم دستا رو شنیدیم حالا باشه من از دستا خوش مینامم که دیگر رو پذیرایی نموده به جای خود گذارم و با مسابقه جدی آماده شوند من موشم توی مدت شما رو تماشابینان محترم با حکمان و دوار میدان شناس میکنم ما به هر دسته برار میخواهیم مرحمت برنامه امروز را حکمان در هیئت زیرین به حکمداری می نمایند корманди шоистаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши ҷумҳурии тоҷикистон сармутахассиси раёсати маъруфи ноҳияи рӯдакӣ хайриддин садр аст роҳбари созмони хонандагони мактаб меҳрубон назар аст ва хонандаи мактаб дилноза абдураҳмонова دوار در میدان معلم تربیت جسمانی مکتب استاد ورزش جمهوری تاجیکستان محمد زویر نظیروف این که دوبار صدا دو و شرطی نخستین مسابقه ما آغاز رو بینید که این شهر چگونه اجرا کرده می شود در این شهر در دست پسران دسته ها حلقه ها به میدان برآمده از بین مانیه ها گذشته تا تاخیر میدانه حلقه رو در توتون گذاشته باز به مرا بر میگردند دختران نیز همین عمل ها رو اجرا نموده به مرا بر میگردانند حلقه چرا به همینطور بازی دوما میوبد این زمان برتای نصیبی دسته بهادر است خاطرستان میکنم دسته بهادر با لباس های سبز و دسته فاروق باشه با های کبود در میدان بین هم مای دارند شوشه نواتی رو میبینیم بازی باز و شکروشی دوما دارد در اینجا ورزشگران دسته فاروق کوشش کرده استودن که دستشون رو به پیش کشن ولی ورزشگران دسته به حضور برتری رو از دست دادنی نیستند پس معلومه شود که اونها از غلبه کردن دارند دومه بازی رو میبینیم بودی خط تماشا کنید بازی باجش و خروشی آمد دارد بینید که مخلصان دستورات چگونه پذیره می نماید البته پذیره نمودن مخلصان به دسته حقوق و نرو می инак дастҳо қариб ки баробар шуданд ва ҳатто дастаи фарух ба пеш бармад ва дар инҷо варзгари дастаи фарух ба хатогир роҳ дод идомаи бозиро мебинем инак дастҳо баробар ҳастанд ва духтаракони охирин дастаҳо ба майдон баромада мебинем ки дар ин шаҳр кадом даста ғолиб меояд дар ин шаҳр дастаи фарух ғолиб омада офарин ба дастаи фарух اینک شرط نوبتی ببینید که در این شهر ایشون عملهای گیمناستیک را اجرا میکنند آنها به نوبت به میدان برآمده از بالای مانیه های ورزشی جهیده بالای مت گیمناستیک غیل میزنند تا آخر میدان و باز همین ها را اجرا نموده به مرا میگردند دومه بازی رو میبینیم با خط تماشا کنه بازی با جوش و خروش ادامه دارد دستها برابر حرکت کرده ایستادند نه ورزشگران دسته بهادر کمی هم باشد بعد پیش بر اومدند дастҳо боз баробар шуданд бинед тағиротҳо зуд зуд ба амал меоянд و شما رو میباید که بازی خط تماشا کنه و به طور خوب دسته ها با حقداری نمایید اصلا با ورزگری نباتی دسته بهادر با خم و توانست با چوست چواکی خود دستش رو به پیش کشد دومه بازی رو میبینیم اینک نوبتی دخترکان فرو میرسد و بیاید مهارت گیمناستی دخترانی دسته ها رو تماشا میکنیم بینه در این شهر نیز دختران خیلی فعال هستند آنها بازی رو هم زود و هم به خطا اجرا میکنند برتر همونو نصیب دسته بها دور است در اینجا ورزشگر دختران دسته فاروق نیز کوشش کرده استادن که دستش رو با پیش کشند ولی ورزشگران دسته بهادر برتری رو از دست دادن نیستند دومه بازی رو میبینیم بادی دقت تماشا کنید شوش نوبتی به میدان برمدن دومه دارد بازی دخترکان نوبتی دسته رو میبینیم бодиха бошед дӯстони азиз бартари ҳамону насиби дастаи баҳодур аст дар инҷо варзишгари дастаи фаррух кӯшиш карда истодааст ки дасташро ба пеш качад вале варзишгарони дастаи баҳодур бартариро аз даст додани нестанд инак духтаракони охирин дастҳо ба майдон мебарем ва мебинем ки дар ин шаҳр кадом даста ғолиб меояд дар ин шаҳр дастаи фаррух ғолиб омад офарин ба дастаи фаррух اینا شرط نوبتی و بینید که این شرط چگونه اجرا کرده میشه در این شرط شد چیون به نوبت به میدان برمده از میدان یک تاگی مانیه ها رو گرفته تا آخر میدان و باز به با مرا بر میگردند بینه دوستان عزیز اگرچه اول اجرا چی شرط ها است ولی کارگران دسته با حضور پیش شرف هستند ولی نمیدون سبب دست چی باشد که اونها در اخیر میمونند در آخری بازی دوستان چه نوبتی رو میبینیم دوست خیلی باشد دوستان عزیز نک دسته ها برو بر شدند برتر باز نصیبی باها دور شد جوش نوبتی رو میبینیم دو مدارت بازی ورزشگران دسته دور خیلی با پیش بر اومدن زوچه نوبتی رو میبینیم دو مدارت بازی اینک دستای فاروق با پیش بر اومده است با ورزگری فاروخ فروخ واقعا توانست با چست چلوک خود دستش رو با پیش کشد و اینک کشاکچی نخرین دسته با میدان میبره میبینیم که در این شهر کدوم دستا غالی میآید در این شهر باز دسته فروخ غالب اومده با دستای فاروخ فروخ زده بچه عزیز хаста набошед дӯстони азиз хотиррасон мекунам ки шумо бозиҳои шахбари телевизиони офаринро аз солори варзиши мактаби рақами яки ноҳияи рӯдакӣ тамошо доред ҳамин тариқ аллакай се шарти мусобиқаи мосипарӣ гашт ва худуди шумо шоҳиди он шудед ки ишрочиён ба хуби аз рӯдаи ишрочии шаҳро баромаданд вале аз ин се шарти сипарӣ гашта варзишгарони дастаи фаррух дар ду ташғоли меомаданд ва соҳиби холҳои зиёд гаштанд бо бозиҳои ҷобӣ барома дар пеш аст бо шабакаи бавристон бошед инак шарти навбатӣ бинед ки ин шарт чӣ гуна иҷро карда мешавад дар ин шаҳри шоҳчиёнова навбат ба майдон баромада дар майдон дар ҷойҳои муайян менишинанд ишоҳчиёни минбаъда аз болои дасти онҳо ҷаҳида бозиро идома медиҳанд бози хат тамошо кунед дар инҷо баризгарон дастаи фаррух ба хатоги роҳ доданд ва албатта ин хатоги аз мади назари ҳакамони баромад дур намемонад идомаи бозиро мебинем бози хат тамошо кунед на ишоҳчиён оҳиста оҳиста ба мара бармегарданд ва идома дорад бозӣ хабоши дӯстони азиз дар инҷо варзишгари дастаи баҳудур ба саросимагӣ роҳ дод ва албатта ин боҳисон мегардад ки дасташон дар ақиб мемонад хушен абатиро мебине рӯйхат тамошо кунед бозӣ идома дорад бинед ки мухлисон дастаро чӣ гуна пазиро менамоянд албатта пазиро намудани мухлисон ба дастаҳо қувва ва нерӯ мебахшад با رو میبینیم بودی، دارد بازی بازی خط تماشا کنه بین با, با مرا میگردن میبینیم که در این شهر هر دو دسته با مرا رسیده اصلا با هر دو دسته бози навбатӣ бабинед ки бози хеле шавқовар аст дар ин шарт иҷрочиён туби баскетболро ба бозӣ дароварда аз байни монеао гузашта то охири майдона ва боз ба мара бармегарданд айни замон бартари насиби дастаи баҳодур аст ва идомаи бозиро мебинем бодиқат тамошо кунед дӯстони азиз бози боҷишу хурӯш идома дорад ва дӯстони азиз шумо низ метавонед чунин бозиҳоро дар хонаҳои худ дар майдончаҳои назди ҳавлигӣ ташкил намуда пайваста ба варзиш машғул шавед то ҳамеша солиму бардам бошед зеро варзишро сарчашмаи саломатӣ мегӯям бине дӯстони азиз бартари ҳамоно насиби дастаи баҳодур аст идомаи бозиро мебинем бозихат тамошо кунед дар инҷо варзишгарони дастаи фаррух ба хатоги роҳ доданд ва бинед ки як хатоги метавонад дастаро баъқиб кашад баҳиштошон бояд кӯшиш кунанд ки ба хатогӣ роҳ надиҳанд инак духтаракон ба майдон баромаданд ва идомаи бозиро мебинем тоди қатамошо кунед дӯстони азиз зоше навбатиро мебинем дар инҷо варзишгарони дастаи фаррух ба пеш баромаданд зеро варзишгар духтари нахустини дастаи баҳодур ба хатогӣ роҳ дод ва кунед як хатогӣ метавонад дастаро ба ақиб кашад و در اینجا ورزشگرانی دستایی بهادر میباید که چست و چلاک باشن تا برای عرفان خود گردن خاطر رسان میکنم که هنگامی باربر با مرا رسیدن بعد دسته ها چهار هنگامی مغلوبیت بعد دسته ها سه خال و هنگامی مغلوبیت بعد از ها پنج خولی داده میشه از جانب حکمان برنامه ادامه بازی رو میبینید در اینجا ورزشگری دسته بهادر باز به خطاگی رو داد و البته این همه خطاگی از مد نظر حکمان برنامه دور نمیمونند جوچه نوبتی رو میبینیم بودی خط تماشا کنید یک دختره دخترکان آخرین دسته ها به میدان برمدن و میبینیم که در این شهر کدام دسته خالی می‌آید. در این شهر باز دسته فرو غالب آمد آفرین به دسته فرو навбатӣ бабинед ки бозӣ хеле шавқовар аст дар ин шарт тарон дар дохили алқаҳо ба майдон баромада аз байни мо нагузашта то охири майдона ва боз ба мара бармегарданд дуюмбора духтарон онҳо ҳамроҳ шуда бозиро идома медиҳанд бозиқа тамошо кунед дӯстони азиз айни замон бартари насиби дастаи баҳодур аст ишошои навбатиро мебинем инак барзигарони дастаи баҳодур хеле хеле ба пеш баромаданд اشراکسیونی نوبتی بازی دوما دارد در اینجا ورزگران دسته فاروق کوشش کرده دادن که دستشون رو با پیش کشن ولی ورزگران دسته با حضور برتری رو از دست دادنی نیستند اونها کوشش کرده دادن که شاید در این شهر اونها گل می آیند دومه بازی رو میبینیم با دقت تماشا کنید دوما دارد بازی نباتی رو میبینیم باشه دوستان عزیز ورزشگران دسته حضور خیلی خیلی با پیش بر اومدن و با رقیبان خود این کنه نمیدن که برتر رو با خود بگیرن اینک پس از چند لحظه جفتی اخین دستا با میدان میبره و پس از چند لحظه دیگه قلب شهر معین میگردد ادامه دارد بازی در این شرط دسته بهادر غالب آمد آفرین بعد از تای بهادور خان زنه بچه عزیز دوستان عزیز شاید بیشتری شما مثل این هم سلامتون خوشی در برنامه فن شرکت ورزیدن دارید خیلی خوب چون کانال رو تنها تلویزیون بارستان برای شما فراهم سازد دو تلفن ماست مرحمت به ما زنگ زنید اینا شرط نوبتی آغاز و ببینید که در این شهر در دست پیسرون دسته و توپ به میدان برمده از داخل دو حلقه گیمناسی گذشته تا آخر میدان و باز به با مرا بر میگردند و همینطور شروع نوبتی بازی رو ادامه میدهند اینا این زمان دسته برابر حرکت کرده استودن و در اینجا برشگری دسته به حضور به خطوگی راه داد البته این خطوگی باید سهول میگردد که دسته در رقیب میموند و البته از جانب حکمانی برنامه به با اینو بعد گرفته میشود پارتای نسبی دسته فاروق هست شرکچه نوبتی رو ببینیم بار دیگه خود راستو میکنم که دسته فاروق بولی بوسوی کبود و دسته حضور باشه بولی بوسوی سبز در میدون بین هم خوز میدونند برتر همون اون دسته فاروق هست در اینجا ورزشگران دسته حضور کوشش کرده استادن که دستهشون رو با پیش کشند ولی ورزشگران دسته فاروق برتر رو از دست دادن نیستند ادامه بازی رو میبینیم بود خط تماشا کنه дастҳо қариб ки баробар шуданд инак дастҳо баробар шуданд ба идома бозиро мебинем идома дорад бозӣ ҳасан бабаршгар духтари дастаи баҳодур воқеа мутавонист бо чусту чолоки худ дасташро ба пеш кашад идома дорад бозӣ инак боз дастаи фарух ба пеш баромад تغییرات ها زود به عمل می و شما رو میباد که بازی خط تماشا کنه و به طور خود بعد از ها به حکمداری نماید دومه بازی رو میبینیم این حق دخترکان اخرین دسته ها به میدان میبرن و میبینیم که در این شهر کدوم دسته خالی آید برتای نصیبی دسته حضور است در این شهر دسته حضور غالب آمد آفرین دست به حضور این شرط نوبتی بینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود در این شرط چون عمل های گیمناستی را اجرا می کنند آنها به نوبت به میدان برمده از بالا مانه های گیمناستی جهیده از داخل حق گیمناستی می گذارند از مانه های گیمناستی دویوم گذاشته تا آخر میدان می و باز همین عمل ها را اجرا نموده به مرا بر می گردند ادامه دارد بازی بازی با جوش و خروش ادامه دارد شو چه نوبتی رو میبینیم بینید که مخلصان دست را چگونه پذیره می نماید البته پذیره نمودن مخلصان به دسته ها قوه و نرو می بخشد. برتری نصیب دسته بهادر از در اینجا ورزشگران دسته فاروق کوشش کرده استودن که دستشون رو به پیش کشن ولی ورزشگران دسته بهادر برتری رو از دست دادن نیستند پس معلوم شود که اون از مقابه کردن دوران در اینجا ورزشگران دسته فاروق به خطوگی راه دادن و البته این خطوگی ها از مد نظر حکمان بر ما دور نمیمونند ادامه بازی رو میبینیم بازی خط تماشا کنید ادامه دارد بازی اینک دخترک هم به میدان بر اومدن و بیاید مهارت گیمناسی دختران رو در این شرطی مسابقه تماشا میکنیم دو مدورت بازی شوشه نبتی رو میبینیم برتری همون نسبی دسته بهادور است آنها تو رفت و پیش میبارند و بر خودیم خود امکانه نمیدن که و پیش برایند و برتر رو به خود بگیرند یعنی اونها نمیخوان برتر رو از دست بدهند دوما دارد بازی شوشه نبتی رو میبینیم بود ختم و شکنه دوستان عزیز برشگرانی دسته فاروق کمی هم باشد با پیش بر اومدن ولی برابر ارکان خود شده نتوانستند دومه بازی رو میبینیم گلخه باشد دوستان عزیز نک دخترکان و دستا با میدان بر اومدن و میبینیم که در این شهر کدوم دستا قلی می آید در این شهر باز دسته بهادور غالی با مدافری به دسته بهادور дӯстони азиз дар ин ҷо ҳамаи шартҳои мусобиқаи музоиофарин ба анҷом расид ва фаро расид лаҳзаи эълон намудани холҳои ба дастовардаи дастаҳо мувофиқи ба ҳузури ҳакамони барнома дастаи баҳодур соҳиби сию ду хол ва дастаи фаррух бошад соҳиби сию се хол ҳоло аз ҳакамони барнома хоҳиш менамоем ки ҷоми ғалабаро ба дастаи ғолиб супоранд марҳамат حالا شروکشون هر دو دسته از جانب حکمانی برنامه با مدال ها سرفراز گردانده می شود مرحمت دوستان از در اینجا وقتی با برنامه آفرین دوشه با انجام رسید اگر خودت هنر و مهارت ورزشی خیش را به همسایه خود نشان میدید پس با ما در ارتباط باشید چون امکانات را تنها تلویزیون باورستان با شما فراهم میسازد سراغ ما شهر دوشنبه کوچه چپه 31 تلویزیون باورستان تا برنامه نوبتی چوست و چالاک باشید